Da ragazzo pensavo che la morte non fosse una cosa seria. Comunque non mi riguardava. Pensavo che i grandi fossero troppo grandi per essere stati un tempo come me, bambini. Non credevo che gli aerei potessero cadere. Non credevo che le guerre fossero storie vere. E credevo che il Natale fosse una festa senza distinzione di colore. Pensavo alla tristezza come a un gioco dei poeti, alla vita come al più bello dei sogni più segreti poi ho capito che cos'è il dolore, che l'uomo finge di essere buono e invece mente, senza alcun pudore. Da ragazzo avevo tanti sogni, ma non si sono avverati. E il mondo che ora vivo non è proprio quello che avevo sognato. Avevo tanti sogni, non si sono avverati. Comunque erano bei sogni e io li ho avuti.